दोस्तों क्या आप चाहते हो कि आपकी मार्केटिंग ऐसी हो कि वो लोगों के दिमाग में चिपक जाए एक बार आपने मार्केटिंग की कि लोग उसे पसंद करना चाहिए आपका छोटा सा छोटा बिजनेस भी बड़ा बनना चाहिए जॉन जेन्स के अनुसार मार्केटिंग ये एक सिस्टम है एंड आपको भी अगर आपकी मार्केटिंग को इम्प्रूव करना है तो आपको इनके स्ट्रैटर्जी को इनके सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों इस वीडियो में मैं ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटर्जी के बारे में शेयर करने वाला हूँ वो आप आपके बिजनेस के मार्केटिंग में अप्लाई कर सकते हो आपके मार्केटिंग का गोल क्या हो सकता है सबसे पहले तो लोग आपको जाने आपके बारे बारे में लोगों को पता होना चाहिए आप क्या सर्विस बेच रहे हो क्या प्रोडक्ट आप लोगों को देना चाहते हो उस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है क्या फीचर्स है क्या एडवांटेज है लोगों को कितना बेनिफिट होने वाला है देन उसके बाद में लोग आपको पसंद करने लगेंगे एंड फाइनली लोग आप पर विश्वास करेंगे दोस्तों अगर आपके पास डक टेप स्ट्रैटर्जी है डक टेप मार्केटिंग स्ट्रैटर्जी है तो आप भी उन्हें try by repeat and referral के लिए भी लीड कर सकते हो ये स्ट्रैटर्जी अप्लाई करके आप आपके बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रैटर्जी को इम्प्रूव कर सकते हो ये सिंपल एंड इफेक्टिव वे हैं सिंपल वे से हम इसे कर सकते हैं इसमें से कुछ तरीके हैं जो कि क्लाइंट स्टेज मार्केटिंग है after that content driven stage marketing है and are glass marketing strategy अब ये आर ग्लास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है अब इसे हम एक एक एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करते हैं कि आर ग्लास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम किस तरह से हमारे बिजनेस में इंप्रूव कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आप कोई ऑनलाइन बिजनेस आप कर रहे हो एंड आपके पास डिजिटल के कोई प्रोडक्ट है वो डिजिटल के प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचना चाहते हो तो सबसे पहले आपका प्लान होगा कि आपको कोई तो भी एक वर्कशॉप या वेबिनार कंडक्ट करना है वेबिनार कंडक्ट करने के लिए आपके वेबिनार में लोग भी तो आना चाहिए राइट तो उसके लिए आपका प्लान होगा कि आपको एडवर्टाइजमेंट करने है तो सपोज टू आपने फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट किया या यूट्यूब या गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट किया एडवर्टाइजमेंट करने के बाद लोग आपके वेबसाइट पर विजिट करते हैं मान के चलते हैं कि 200 लोगों ने आपके वेबसाइट पे विजिट किया राइट सो टू हंड्रेड लोगों में से मान के चलते हैं कि out of two hundred two hundred hundred people will be attending your live session आपका जो भी वेबिनार है उसमें से सौ लोग आपके वेबिनार को अटेंड करते हैं सौ लोगों में से पचास लोग आपके सर्विस को या आपके वेबिनार को पसंद करते हैं पचास लोग आपके प्रोडक्ट परचेज करते हैं ये आपके बन गए बायर अब इस 50 लोगों में से 25 लोग ऐसे निकलेंगे कि ये आपके प्रोडक्ट को रिपीट परचेज करना चाहते हैं मीन्स ये आपके बन गए रिपीट बायर अभी जो 25 लोग हैं इस 25 लोगों में से 10 लोग ऐसे निकलेंगे कि ये आपके प्रोडक्ट को आपके बिजनेस को आपके सर्विस को अपने दोस्त लोगों के साथ या मार्केट में रेफर करेंगे होंगे मीन्स ये आपके बन गए प्रमोटर अब इस नंबर को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक आर ग्लास की तरह हमें दिखेगा इसे हम रेत घड़ी भी कहते हैं कि एक हिस्से से रेत दूसरे हिस्से की ओर जाते हैं ये हमें हम हमेशा इसे टाइम मैनेजमेंट में यूज करते हैं अगर इसे हम डिजिटल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसे हम सेल्स फनेल भी कहते हैं दोस्तों इसे हम अगर प्रैक्टिकल लेवल पे अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो हम हम हमारे मार्केटिंग को हमारे बिजनेस मार्केटिंग को बड़ी आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं इसी के रिगार्डिंग हम मल्टीपल वीडियोस लेकर आने वाले हैं कि डॉक टेप मार्केटिंग हम छोटे से छोटे बिजनेस में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एंड इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का बेनिफिट उठा के हम हमारे बिजनेस मार्केटिंग को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं हमारे बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो के साथ हमेशा के लिए बने रहिएगा ताकि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोज अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने वाले हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप आपके दोस्त लोगों के साथ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आप शेयर कर सकते हो ताकि आपके माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से और काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट हो सकता है so thank you so much for watching this video मिलते हैं जल्दी और कुछ नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए थैंक यू